The, the unique producer on the beat. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. And now, and and now, for his money, yeah, yeah, yeah, do. Yeah, yeah, yeah. Merci papa God pour la force, oh. yeah, yeah, do. Merci papa pour la force, yeah. Oh. Merci papa God pour la force. Merci papa pour la force. Au début, c'était difficile, oh. mais manger, ça ne me laissait pas. Oh. Quand je pleurais, il se moquait de moi. Quand je criais, il se moquait de moi. I have my Ferrari, and I blessing, oh. J'ai ma maison, and blessing, Tout ce qui arrive, and I blessing, Thank you, Baba, and I bless you. Merci, Papa God, pour la force. Merci, Papa, pour la force. Merci, Papa God, pour la force. Merci, Papa, pour la force. Merci, Papa God, pour la force. Merci, Papa, pour la force. Merci, Papa God, pour la force. Merci, Papa, pour la force. Je cherchais le travail, oh, je ne voyais pas. Je cherchais le money, oh, je ne voyais pas. Oh, Mais papa quand était là pour moi. Je savais one day, one day ça va changer. Mes amis ne m'aidaient pas, Aujourd'hui ils veulent travailler pour moi le vin et buvé, c'est pour votre chants c'était grâce à vous. J'ai vu le sommet, oh, je remercie une personne, c'est Papa Godo. Aïe, oh, thank you, Papa Aïe, oh, je te remercie, oh, oh. Aïe, oh, thank you, Papa Samuel et toi, les ronds, célébrés Jérémie tu tap quand tu célébrer. Alexandre son quand tu célébrer. Biofama, comme tous ces bébés c'est la force, c'est la force, c'est la force, Baba c'est la force. Merci Papa God pour la force, oh. tout Merci Papa pour la force, oh. tout Merci Papa God pour la force, oh. tout Merci Papa pour la force, Merci Papa God pour la force, Merci Papa pour la force, Merci papa God pour la force. Yaya tout Merci papa pour la force. Yaya do. Dis donc, Comme come to celebrate. Yeah. Eh, comme Come to Dis donc, dis donc, come to celebrate. Yeah, yeah, eh, Par là haut c'est la force. Dis donc, c'est la force. C'est c'est la force. Comme to celebrate, c'est la force. Hey, Baba God says It's Chris, the unique producer on the beat.